Saluton kai bonvenon al nia kvara episodo rilata al kun medito sur eh, la vorto e della poemo la espero. Do hodiau mi legas alian strofon kun vi. Forte staras muro e de miliaroi inter la popolo e dividitai. Sed dissaltos la obstina in baroi per la sancta amo dispatitai. Do, linguistica rimarco nue estas la vorto miliaroi nun ni dirintus iarmiloi, iardeco, iarcento, iarmiloi. Do, iam alia, tio ver estas arcaismo. Kai la alia fero estas la metaforo pri la muroi qui dividas la popoloin, che ubi daurinde ne nur metafore in multa i casoi ni vivas eh, epocon de muroi anstata tau pontoi no tio i muro es obstina i baroi kai kio estas la forto kiu detuas tio in baroi tio in muroi estas la sancta amo Do, revenas la adjectivo sancta post sanctan harmonion estas sancta amo. Do, estas paralelo inter sancta harmonio kaj sancta amo. Do, sancta amo estas la ligo kiu constituas la sanctan harmonion kiu faras el la homaro familion. Do, eh, ciù vere tiui muroi, iar milai muroi, estis disbatitai, detruitai, de la nova sento, de la interne deo, de la kerno de la esperantismo. Tio estas mia rimarco kai mia invito con mediti. Mi pensas che tio valoras individu nivele por uh, eh, quelcae esperantoi parolantoi, ne por ciui, ver cae soci nivele ne multe. Quelc foie en esperantai asocioi vi povas trovi tion, sed ancau tie ne ciam consiste. Facte fin fine, la shangio estas en la coroi. Do, kiu volas accepti la alprenon, de la facila vento. Effective atingos tion sanctan amon. Tio esos mia ideo, et compreneble estas mia pripensado, quiu estas tute persona, cae mine pretendas che gi havu universalan valoron, mi povas mi raitas kai ech mi instigas vin pensi opini ali maniere do dankon pro vi atento gis morgau kai antauen sen fine